gabaygan guurdoon wuxuu ka warramayaa laba xaaladood oo suwan waa markii aan guurdoonka aha intaanan xelaha yeelan guurdoonkaasoo aan dhul badan ku marayo oo dhaqan badanna ah soo gudbin doona gabayga waxaa iga keenay nin la yidhaahdo cabdiraxiin ibraahim cumar oo aanu saaxiib nahay ninkaasa had iyo goor aad habeen walbay odhan jiray maxaad u guursan weyde ama meeris gabayo caadow lahaa unbuu igaaga yidhaahdaa maqalanqal baa tahay maxaa qoysu noqon weyda guurkunbuu aada igu tirtirsayaa isaguna wuu guur badnaa dabeeto gabaygan baan waxaan ku idhi dabeedna waar ergufore daruuliyo fasalkuu ku daa lahaa jaamaca deeryaxoore dee waanigan isgaafoodhinaya meena dhagurdoon iga muuqan ha ka yaaban buui guurkaaga miyaradiina kulan ayaa ka dhow ninkii markaan tiraab waxba kaga lelayn waaye baan xaggii tixida ula baydhay kolkaa inaan gurdoon dhab ahay baan uga warramaya iyo intii gurdoonka dhibiga gaadhay iyo inta arleen haanka ku haya inaan mari doono sidoo kale gabayga qasdigiisa guud waa gobannimadii soomaaliyeed iyo dawladdii oo aan raadinayo labadaa mabda' buu howan yahay gabaygana waxaa la yidhaahdaa gurdoon gabaygana waa kan cabdiyuu beryahan waanka go'ay gabay arartii cabdiyuu beryahan tuushku wedeg waxay baankayga gaabsaday gubni duulin abaa lagu salliday waanay digayaane heemashiga geleel iyo burciya dheertee geeltoosiya iyo gubku raadsiga gofaniyo gabaaraydeyo dhoblaydagane gogeejuniduga buuxanto wagadanhabade gebargaashay guudantay oo gaaruufyaad dilay hanuun hadalka goolaftan iyo godyoga jedin gorgoradani mambeelay baan geeska marayaae haddaan hadalka geeldaq fog iyo guudka gore saaray hashi gorofka lagu malayayo gawihiyo dhilka gaaweeto la gala labada gorodee guja iyo qaniya walbay gawda ku hayaane hadle geel guntigu qadi waa gelina mayaane inkastoo la ganac gooyoodnadii ku gulgusho gaadhi maya qaadkaho baroor goobta layselo kol haddaanse godol qaadoon mariyo geerarka gebnaay dina liidate godir baan ahaye gurufka lay marinayaa boqol kunoo gore gabbaaniya nin gawr gowrayana waa ka garanuge iga gunud mid loo guuxayaan idin garwaaqseen afartaasi waa gaxda hore gogoldhigeediye balan balangalaya xeebahadhaye gibisha turyayo cirku wuxuu gudhnaadaba markuu gugu hilaacayo waa inuu gulaamiyo ufiyo galaha keenaye waxaan uga golleeyahay haddaan galgaal bixiyo cabdiyow inan guurdamcoon geliyey laftayda hallaylihay ninkii gaasa baxay wuu imah garane koodhintaayga saloon laygu gaadhayne guntigaan shulaha geeyey iyo labada goonyoode go'ashaalaban jidaya goriyo ayaane hadba garangariyo beeldegtaan ku gaadhaaye intaa godan ka midan joogin baan gacantogaadhaaye googaadu way badatay yoor iyo geeraare ujeeddada haddaan gaadhoon goboda ku taabto awrkaygu wuu kala googu xadan waay igla horaysiyo labada geesoode afartii goodna buu baryahan kaga galay bishaaye tawaad lagu gagabaya kadii giirkasaynta leh hadba doob gariir weyn lebuu qunu garaacaye waa ka bogii golongoleenkeeda saarehayna giddi maalintiibuu tisxiin ka gaahaya kolbatuu xunug guxayuu gelow ku siiyaye tiftuu gobolidii xayliyo gororkay qaalmaye galooftiyu abeersalaqluhu gudubuu turaye gungumacsiguu labada hore kaga gigsiiyaye waxba hadalkayaan gura fogeyn kuna guud marine gogol qaaxle gaaf diran iyo guri la siinfaabay yanba inaan dabayla ka galo wow golmoonahaye gabadh quruxsan midan gaatay iyo goloola marina intaan guday intaan goobayen gees walba u roray goob jooga waataad ahayd goor iyo ayane goda biirsi iyo ciise iyo ganka sacad muuse jubaniyo ilaa saaxiliyo golisinta taalla gesiiteliila gacan libaxsaniyo gaashamo qabiilka arlayga gogliyo geeshka habar yonis ingidi habar jecliya muusayaal nimanka loo gaadho gerin gaale godiga nugaal eliga badda garacad meeshiyo goldheer gudubsinka xeebta gashiishiyo dhulbahanta ilaa beri gunti oo dhan garcasiyo ma jeerteen ilaa guri ma reexana gaalkacayo cayriyo saruur nimanka loo gaadho galguduud kismaayo iyo geliyo boosaaso gobolada shabeelle iyo bakooludubka gawdida xamar goonyaheed iyo hawiye labada geesoodba gareeyo ila iyo godanka mooyaale iyo shariibiyo halkiyo guriga sheekhasta godayo gaadhenila sibiyo geelo kor gadloo gubay golaha qaaliyada gowlaliya faafan gurdumiyo awaariyo guracan gulungulka koore gelimaysid waaqiya bartireetaniyo guyowe darkayogol guraysiyo ilaasayle cabgudaheeda gelli gubadle arabka gubta geeddhabka isaqa godkan hereer gudaha cida galeetan iyo gaarudi gambadhiyo garduuriyo ilaa suguma guudkooda xidhiidhyaha gooshoodiyo halkuu gerayagu daqo soomaalidu geyigaay degtiyo gebi ahanteeda meelaanan guurdoonku marin waanan garanayn gabal dhacay cadceed gabadhiyo waaqla guray jabadguuna meel guri casiyo gelangelo mara ini gabadhulgiriyaadeeyo gowyeeiyo lago harli gelowga iyo fiinta iyo ciyowgu guhayo wax badan buu gabaahid habeenigu soo galay wax badan baan gudoodiga mirtay jiray geedaaye halaq gamaasan jabis gooxays iyo xanashto gufle wax badan baan nafgeylaansan iyo good ku joogsaday orgongolos le bahal gooman iyo gol waxsanaysa gucumaale aaliya shabeel gaaje qaruflow dhurway iyo dugaag sabarku gootoobay wax badan buu libaax gawle iyo ganigu isaga wax badan baan jaliilyada cabsida yargaartamaya gulufiyo halgeedamahayiyo gaada soconaya wax badan baan u galayaa yaroo lay gabhaarsadaya wax badan buu u uraysaasigu gembiyey gaadhmirtii dhexe geranugtay adeeradiiyo gudirkii iyo cawsha siryangiisa iyo biciir faragu gobeeyey gumburigana fiigtamay iyo yaristeegagaban jiisho gaduudiyo arbaa gacankee jidaya gurayada wax badan baandijiyo gerigii dheeraaya cirgudladay gufaciya hilaac kareer gawamaya wax badan baan gudgude soo curtiyoogay dhaqaayibaya gabadanada dayartay dhacdiya gawreyiya juube gabayux banaaniya dhulaan laga geyunaynin wax badan baan galuubnaan ku maray gur habeen dumaya wax badan baan gacmaha laabtay un geliyey ferae golcasiyo kelildhaharto gunyadu ilaabtay wax badan buu jidaashanu go'ay suudigui gubaye wax badan baan goliya iyo guulka laasimaye wax badan baan galxosahayde iyo goray listeriye wax badan buu warkaygii u galay galiyo islaame intii hawliga dhooqudhan laga geyonayne waxaan hadeel ku soo goynayaa ama ku soo gabshay geesaaska iyo banisaha midiiba u agaare weli raadkii baan gurahayaa jiran gadhabae insha allahu waan soo galbinay gooshkanay dhowra